kanya niya ta pong cơ hay cầm về ấy ý thì được nhưng ta pong cơ cái giáo hữu gì polo sẽ giáo ông cơ luôn cứ bữa nữa cả cô bằng cơ mà nó nhưng cả giờ là bao nhiêu liêu nhưng cả bro cầm cô lại cái thơ ô cái mặt tay cầm lên liền mà à đúng lúc cô bằng cơ nhau hana lúc bao nhiêu mình đúng ลูกพิกีบารสฮับรุนเนลุงกนองได้ยากับพกักทาวลูกมันปะกอนนะมั้งลูกกนองจงกันยอลูกกิริมกาดีลูกน้าวกันอีจงกันปรุยังอีกบ่ายนะกิริมกาดาวยฮันตมีอื่นยังกดยันไปอีปะกาเลดวันกุรุบะลุงลุงฮันนาเลยได้ยังอีปะกาเลดวันกุรุบะดอกุราบยาปึนานเนี่ยพลังพลังเปลี่ยนเปลี่ยน Duda putuskan Dewan Guru Yujak ke Dewan Kampungnya Yang ingin kehidupan keluarga haji Salah keadaan Lu mak halung pada leh guru lain Lu lu caci maki diri lu Apa artinya saya hadir ke dunia Oh kita nyong hebat raya Tak ikmat Pakaian temewa Anak yatim lah kampung nunggu Dua ih Baik ini atau pegah pulain Engkut hantam itu Tadi pegah terlalu uri telah umat Nabi Muhammad. Ini cita mikir, B.O. Mereka berbuat tanya dengan Nabi Ibu tak pegah. Anak Rasulullah. Dia memimpikan. Ini berbagi engkut banget. Kada waipai rumah. Nak mui pegah tunggu dia tahu Tapi hana tak tepa Yang kena anak yatim. Tuan tanya akhirat. Duduk orang tanya kata piyuh siat dalam dunia. Lale ini dalam dunia bahaya cara buat bahaya dan benar-benar berbahaya ilang lu yang oleh ulewanya baga karena nabi ni baga kawa yang maah ngan yatim salam ngan awanya tak gutu apa ule artinya memberikan ala kadar senyuman tapi ke bawanya tak beri kasih saya artinya tak beri keyakinan mereka hari ini memang yatim hanatokala memang cek-cek mentah lebih-lebih makji urang kathir keluar ji hana mampu kita memandang mereka sebelah mata sebenarnya siapa katanya kok bisa katanya hana kabuh yu ya hari ini mereka tidak ada apa-apanya tapi ingat 40 tahun yang akan datang setiap manusia ada masanya setiap masa ada orangnya buat blok terluka tanya utama tete nyong anak yatim langgampungnya jika yang akan jika kecil kurang yang jen ke DPR ke? Yang jen ke tokoh masyarakat ke? Yang agam-agam jen ke pemimpin kampung? Yang inang-inang? Menyahana tak tolong orang Johana tapi perhatian. Jangan pura-pura tak tahu. Urun ron tinggal yang pai benda cek. Hana berita yang mangan ada dah baca. Setiap saat selalu saja ada berita yang memalukan. Darah-darah Aceh berbuat sesuatu yang dapat meruntuhkan marwah katanya Umur Ngaji. Wa tidak parik ta pakannya ni kubuat. Haima hana ane hana urina yang dia beh malai ya kecuali gadnya butuh-butuhi hanali kekuatan untuk menjaga adro. Ada way di ilmu, ma ilmu sakit, jih yatim yang nato droi. Itu buat yang dosa. Kenapa dia melakukan dosa? Alasannya karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena dia sudah sangat menderita. Kenapa penderitaannya tidak berhenti? Karena kita tidak mau berbagi dan peduli kepada mereka. Yang salah salah. Salah Wajar Allah Ta'ala juga. yang tukang relah Islam. Orang yang pergi relah Islam. Sembahyang ditanya sabina. Nyo kan tak pernah salah semayang. Kenapa salat yang kita lakukan belum bisa tanha anil fahsyai wal mungkar? mencegah kita daripada sifat keji. Di antara sifat keji, bakhil terhadap sesama. Kriat tu Kriat perasaan. Malas untuk melakukan pertolongan. Maka kepada pemuda-pemuda, mak-mak ulu tuan. Atau gampangnya. Insya Allah, menyana kubut. Lu kumacara dengan Ron. Paling tidak jalani dulu bulan ini. Dan kini. Nyo baru bulan tiblah. Nyo kabih bulan tiblah. Kaitamang bulan dua belah tanggai 26 menderit tiga ngot memperingati neci tantu memperingati tayo tak dua rame-rame hendri ada ulang tahunnya tak pegal ino i eh, gambo jok ani yatim piatu nyu me eh, kena putak pateng dari malam nyu tidur di pia tembo mendam belu cilake sian hamba-hamba Allah yang sama-sama Islam di le benda Islam ni nang muyo Oh, Islam mendung aman di. Gemi, ม่ลงธนาเบียธนาแปงกูกันมาลำโยตะลักเองทำไม่ได้เลยมันที่เปลือนทำไม่ได้เองมึงกินธนาแปงมึงติดลอยไปน้าอุดมกัทเทียนในกำปองโยยธนาแปงกูมึงติดลอยไปมาลำโยเนี่ยน่าจะปรุงปองกันลงถ้าคนบีบลงน้าอุดมกัทเทียนในโยยธนาคุ้ยอาดมึงติดลอยไปน้ากันยังวูบัดดีน้าไอ้กูรันติดลอยไปที่เปลือนน้ากัน Nah nya na tatik dori be nya nda mai lu kujeleng bagi han kaya na itu po gampen tik dori be iban tajak waji gampen tik dori pajan ro orang tanah ja oh, mi kampen tik dori be mu jalu hai be man menya ti bulen tapi ta han apeng tik dori be saja ande berarti be le tadu lu lah nya nya mu kaja eh lu bujerat gitu Puyu muda yang tidak ribe, hana pengen saja. Oh, na urang yang muda-muda hana pengen, muda yang gaknya hana, hana tepat ha. 2500 boh kakak. 2000 boh kakak mentang jok. Nasi peng 20 juta. Mama yang 20 juta apa? Awaknya cuma 20 roh. 20 imam roh. InsyaAllah. Membaca tunggu. Napa tajuk? Menyajuk mandu. Napa yang sibuk dalam sejuta? Kan pura-pura peng sibuk ribe. Wadah tak bersapat tunggu luar biasa. Inilah kekuatan Islam. Hebatnya Islam tempo dulu karena ini berjalan dalam kehidupan. Kuat Islam karena sosialnya bere, Relah Islamnya sosial relah. Ilung lung kalan kehidupan dan minyo ide hidayah. Na nemi ma elo no pegabeno. Ci imentan pro. Salah sidrawan gedayo yang dikirim oleh keluarga gudayah gentar. Karena hanali yang mampu. Haini ingat Tuhan. Hana mampu bagi jaga. Gecok dia intan. Tapi nadi yang mentaubut bagi. Orangnya na ulung kirim mungkut na orang kirim engkau hai pura tak ngoronyo mentel kebetulan wate nyen le baju ke kirim na ke kirim engkau le a ah, bud yang nai lam pulau na padung padung ro urang nyo wate le le ro engkau nyen ke kirim engkau ke diudaya kebetulan wate ke kirim le baju cok reng hidup tinuk nang tapo wa yang lebih daripada bai maguan nyen yang lagum patho lang peti eh yang lagum eh. bagi hidup nang tapo ke senang ni eh. mandu menju bagi cok tinuk tapo untuk pandang pengai tu di nam ku mata wana ho mina ta kata ju ha pokoknya yang tiga gol ati tru ku lagi lagi nyen yang rugo tanyo yang rayu, watai ku gede papui hantep kaye nyen tami bale itu Ya saat dia ketemu dengan awaknya perjuangan dan pun beri gendro kali itu ku pun lawnya lah ana itu ipanggang kada balik. Ni ipanggang kada balik tiga kada balik masangku ji ji kada oi. Hai dia mau dengan nyonya yang lu nak pegah mata engkau tijah ni baju menduk tiblah ni baju tiblah baju ijo tiblah ke ibalut dengan koran ipatol lang kertas ipu eh, iku bilik ipu du ilikut pentai tiuro dua uro leuro duduk ke nyen kamu kula karena tho debu kok baik ku ba tapi kitanya kalau lucu lucu pakai ni ku ba kena debu Betul tak ipai ati uro tu pegli bilik uro jemaat pegli tu bilik pegli bilik ramai-ramai, mandu bilik pegli i kontrol le, le, le kepala kepala asrama nak ketua asrama Waktu pegli pegli biliknya merempak lah mungkin panggang ji tanya ya? eh, nya tu pongke hai kambe ai i hido nya tu pongke i jawu biji polos i jawu angkat lu kepen aku bangkut mana ខ្ញុំក៏និយាយទៅបញ្ញូលាខ្ញុំក៏ប្រូតំគូឡាអ៊ីធូអ៊ីមតៃកំលិងលីមកអាទៅលោកកបាំងកើតញោអានលោកបញ្ញូមិនឌុបលោកពិធីបរោសាទ្រុបនេះលោកកណងដែរកប្រះដាក់ថាវើលោកមិនប្រកើតតែមកលោកកណជុំកើតញោលោកគេរៀនកាទីលោកណៅទៅ Icah mungkin perunya. Iku bahin nak kirim kada wai. Hantar mayu nya ikut nyan apa ya. Ipegah le dewan guru bak lung lung hana beda ya. Ipegah le dewan guru dedo gura ya. Pe na nak nyan pulang pulang pulang pulang. Dedo putuskan dewan guru yujak ke dewan kampung yang ya kehidupan keluarga ji. Salah kada. Lung mak han lung pada leh guru lain. Lung lung caci maki diri hidup. Apa artinya saya hadir ke dunia Oh kita katanya hebat raya? Tak ikmat tu Pakaian temewa Anak yatim lah kampung nunggu Dua ih eh. Bagi dia tak pegah pula in eh. Engkut lah hantam itu Tadi pegah trotuk telah umat Nabi Muhammad Dia cita mikir B.O. Mungkin merempak tanya dengan Nabi Ipa tak pegah Anak Rasulullah Dia mengimpikan Ini berbagi engkut banget Kada wai pak irmu nak mui pegah tengku dia tahu tapi hana tak tepu yang kena anak yatim ilung yatim long si kuat yatim long hana menan menan tak artinya jamun jamun tengku na lah baca baju tepu nyampe na le kejadiannya long menyen tempo ja na tempo buat atanya na tempo lagu tiap bulan long menjanji hana tapi kapan saya ada di sini long lihat tahu anung darol Tamu duduk duduk ada mutuah yang melafak. Tamu pegah-pegah habar. Walaupun tiad, Menyertakan di pakat. InsyaAllah Ta'ala berbagi waktu. Lung lu yang kutuk gutu oleh awaknya Nabi ni pegah. Yang tim kutuk oleh tim ampun dosa. Ilum ke draw lu. Pribadi draw lu. Karena saya mengakui saya banyak dosa. Lung lu ikuti putra yang ik eh mampu lu buat. Lung kena temayang sunat meribarakan hai. Lung kena meratib. Trip-trip kadang hai. Tetapi masih ada cara untuk kita mendapati keampunan Allah. Bagaimana caranya? Dengan membela kehidupan mereka. Baik hati karilah, tengah tunggu baru tak pegah. Baik hati karilah, tengah baru tak pegah, nyawa tak pegah ji. Maknya hantar jauh lagi, tanya jauh ego pergi. Yang tengah hantar karaya, ia eh, awaknya hana mohon tak eh, cok. Icok le awak buruk-buruk pakai. Ibu eh, kuto darah ji dengan makanan harum. Ijih mai kat sakit, pengitan. Ibu kat habaya pergi. Ibu kat habaya pergi kekaya kekayakan Pertama dia ingin membela orang tuanya Mak yang sakit Kau yang pegah Hanya kau pada hanya kau perumur Yang nanti buat mata lagi Harta gop Honda gop yang dia Buah itu puh hari Itu pun Tapi hilang Pakan hilang Pak yang pegah hanya kau dengar Pertama sekali karena terpaksa Itu sudah berulang kali terjadi Dan yang paling meyakinkan Mereka akan meninggalkan Islam Dengan sejarah terpaksa Na'udzubillah min dali Ibah agama tu gara-gara ada Nyo-penyo yang nak berahli Nabi Menyertanya orang Islam Hantar tim kasih kasih saya Hantar tim memberi peringatan antar sesama Tapi biarkan urut udip menderita tanpa perhatian Ketanya yang nak kekuatan Walaupun pikiran yang nak bertanya Betali tak patah-patah terawat Tak mulai ilai baju-baju tempat Berat pun tak iman kita buka mencara tayar abu hanggat islam nunggu dia hantar tim tayar abu hanggat ketanya islam menyertakan dia ketanya terus dalam kemaksiatan kufur ni'mat lama-lama akan kufur iman hayana anak muda tua drawa ke mandung sayang ke mak sayang ke ayah baik kapu kuto darah mak darah ayah dengan peng harium baik ayah bi peng harium ka menyayang ke mak sayang ke ayah baik kapu kuto darah hantar bang syurga ketinggalan Gede tepu ratang, tepu ratang. Kayak cok pengen hana rida Allah. Kayak kuau rumah. Haima, bek ni jauh ada haram ke anak. Anak dron hana itu kuat yang peng dron yang haram. Riba. Tapi punya tekedi ni jauh. Ipa jauh. Teruk lang tubuh. Nabi ni pegang. Kululah min nabata minal haram panaru awlabi. Hana jadeh tamung surga awro kiamat. Menyena darah haram lang padang genayung. Sampai teruk ngawro kiamat. Hana kekumah ahli Allah. Hailah kau background ni yang pergau anak ni pergau promo menyebit sayang ke anak sayang ke promo bebaskan mereka daripada neraka Allah bagaimana caranya jangan biarkan mereka melakukan sesuatu yang dapat mem mengundang marah Allah artinya bek di kubur dosa ku ampusakum wa nara wajib kita jaga jaga wajib kita mempengat-pengat wajib kita yang tamu pegah-pegah masalah golong eh taubah nyentuku naik gogok yang penting baik jauh dengan buat agama lung-lung dengar malam polung je daripada haba gureh ke tanya mewakili ketua pemuda berat-berat hebatnya ada muda ke tanya mereka punya kreativitas mereka sudah punya kebiasaan tersendiri artinya karena kegiatan tetapi hayadok baik kapu jauh draw ke dengan berat menyebutkan keselamatan agama Allah, menyebutkan keselamatan agama Rasulullah, menyebut doa kita di malamnya, tak peringati maulid Nabi Muhammad, maka tugas kita menjaga agama. Bagaimana caranya? Bil ilmi hayatul Islam. Dengan ilmu agamalah Islam ini akan berjalan sesuai dengan perintah Allah, impian Rasulullah. Wabil jahli mawatul Islam. Tak biarkan diri dan nyuhan daya maka Islamnya akan mati di kubur majud-majud. Maka karena kata urusan dengan program setan, iblis ikut jemuh kita gedanyo dengan ilmu agama supaya kita gedanyo nyo ngatapat nanti dalam neraka. Cara iblis dipancu manusia, dipancu gedanyo, dipancu kita gedanyo. Ibu jemuh anak gedanyo dan kita gedanyo daripada ilmu agama. Awal mayal tadi iblis ala ibni Adam. Awal mula iblis menghancurkan kehidupan anak Adam dengan cara memaksa mereka untuk tidak dekat dengan ilmu agama. Pakat ibu jauh tanya dengan ilmu agama. Karena iblis faham. Al-ilmu nurullah. Ilmu yang cahaya Allah. Menyatanya sering-sering kaya buat. InsyaAllah trip-trip jir duduk baju-baju. Sudah cukup kejahatan yang kita lakukan. Sampai kapan kita bermaksiat kepada Allah? Sampai kapan kita akan melawan Allah? Adakah kita menyangka kita akan menang? Tidak akan pernah saudara tua. Mailun lintah talah kau biar pergi cukup trip ke hidup buku belosi datang jai ke kepada Jawa hari yang pergi eh gepampun dah salung oleh Allah gepampun Allah ke menjanji paman tabah min ba'di dulmih wa aslaha inna Allah ala ghafur rahim piyuh bakbut halak dalim yang dausa siapa yang bertobat daripada kedaliman artinya siapa yang berhenti daripada melakukan dosa wa aslaha tak kubur kebaikan ya'bur ilaifun yang buatnya awal mula kita nyodok dalam kebaikan kata tahu kebenaran. Dan nalung dengar awak drone dan pegat selawat. Malam Jumaat nada lail khairat hebat. Kita tinggal di tengah kota. Kita tinggal dalam keramaian di saat dunia kalau kalagainya macam. Tapi kita berani memilih kesimpulan akhiratku lebih penting daripada duniamu. Kacau dunia kekah, lom hai pekatkah, tapi baik kailanya lom. Bedah kita nyawa yang ek bet. Edro nama wate anak niat nyawa yang muda lai. Nampu tu bet yang nak mudah. Nyan roh draw anak dalam nilai selawat. Hana nak tahu ke ni yang sedar awak nyaw. Nedu ni yang dengar udah selawat. Orang nyaw memang pura-pura hibah mata kena. Orang kiamat baru tak tupu. Selawat nyan ke yang tukang balut tubuh tanya. Han roh dipaju lepui neraka. Tajak atau duduk serat al Salawat itu akan berubah menjadi perisai yang menyelamatkan kita daripada panasnya api neraka. Akhirnya kita selamat sampai turun dalam surga. Yang penting iman selamat. Islam lupa baik mati kecuali dalam Islam. Artinya jangan pulang dulu ke akhirat. Jangan kita berhenti di alam barzah kalau kita masih punya dosa. Maka segerakan diri dalam bertobat. Baik tak tengah-tengah, baik tak telat-telat. Karena disitulah letak nilai kita mengakui diri kita umat Nabi Muhammad menyebutui terpetih Nabi Muhammad nyo Nabi dayo beklai ne kubah semayang nunggu walaupun berangkat karena tugas Nabi gebut semayang uria tujuan ke semayang tanha anil fahsyai wal mungkar ngak jukuh kita nyo daripada buat salah ngak terarah kita nyo buat kebenaran dan ngak tak semayang menyekabutui ke semayang akan selamat kita nyo daripada segala bentuk kehancuran yang menghancurkan kita nyo dunia dan akhirat sembahyangnya adalah perisai benteng yang dijuluk oleh Allah kegetanya ketanyo selamat ba iblis ngat selamat dunia dan akhirat kalau kamu ingin menciptakan hidup yang normal jangan tinggalkan lagi yang namanya salat lima waktu mayang kada temaya betetim ya bet nali tu kuku daliman antar sesama gedai mayang katingai semaya raya salah raya nya malamnya tak ingat maulid nabi muhammad ke Nga malam nyo tayo tanguin Nabi Muhammad no Nabi dayo. Lillahi ta'ala. Kita ini umat Muhammad. Dan ilo malam nyo kekubegah badron. Lungnya umat Muhammad. Ya Rasul. Lungnya umat badron. Ya Allah. Lung hamba badron. Wahai malaikat. Catat. Saya ini adalah umat Muhammad. Lagainya tanyo ti uro malam tak pegah. Ba'ana pucut lagainya tawathir. Tapi hai mak mutua. Hai ayah Nabi ni pegah. Uronyo kita berteriak sebagai umat Nabi Muhammad kita hari ini bangga dengan mengakui diri kita umat baginda Nabi Muhammad tapi saya nanti pada hari kiamat pengakuan kita hari ini batal tiba cara batal Nabi ini pegang man tarakati salat i'midan fakat bari azimah Muhammad yaumul kiamat berangkat sawa mantel yang tinggai sembahyang lima wate berangkat sawa mantel yang hantem sembahyang lima wate pangkat balik azimah Muhammad Yomal Kiamah. Jangan pernah berharap kalian akan mendapatkan bantuanku. Aku akan melepaskan diri. Aku tak akan pernah bisa bertanggung jawab bagi kalian yang meninggalkan salat lima waktu. Nyoronyo itu yang akan dari maulid. Malamnya itu yang datang tahun anak yatim. Anak yatimnya tibuat Nabi Muhammad. Anak yatim tak datang tahun, tak semayang, tak tetap. Pantah dah minta nyoyang kubibut. Bak sabah sanggawa tak penting. Bak kau yang lain kata berat kat kat kata berang coro Nabi hanjat ke bantu urang hana temaya. Nabi hanjat ke bantu urang hana salamat iman. Nabi tidak akan bisa memberi bantuan bagi insan yang saling mendalimi antar sesama. Baik dan pagi tu pulang kembung. Baik dan mendawa. Baik pulu leh dan nyong ke dunia. Baik leh dan berlomba-lomba mengumpulkan harta dunia karena yang gelarak. Orang yang mencintai dunia adalah manusia yang mencintai sesuatu yang terlarang. Dek tanya, ruh terjebak dengan cinta terlarang. Cinta dunia berlebihan. Ancu akhirat ketinggalan pergi. Allah nabaga. Manusia sukses, manusia yang bebas daripada neraka. Faman suziani nar wa dukhilal jannah faqad far. Tanya mandu makan kebangkit orang kiamat. Tuwa fauna ujurakum kiamat akan kesempurnakan putra yang tanyo kerjakan dalam dunia. Baik kamu, maka balasannya baik. Jahat kamu, maka balasanmu adalah neraka. Faman suzianinner. Siapa yang lepas daripada neraka? Siapa yang lewat melintas di tiang serata mustaqim? Walau hilal jannah, kamu aku izinkan masuk dalam surga. Fakat far, kalianlah manusia yang sukses dunia dan akhirat. Ayah yang hebat, ayah yang bisa menyelamatkan istri dan anaknya daripada neraka. Ibunda yang hebat, ibunda yang siap dengan segala keadaan yang ada membisikkan di telinga anak dan suaminya jaga kami jaga saya jaga anakmu daripada api neraka